Ну, вот вы гляньте, чем девушка занимается. Шанель! Шанель! И все вот эти пс, пс, вот эти вот, когда на нее делаешь, ей все равно. Она все равно, Она все равно. Шанель, поросюха какая. Тебя джунгли зовут? Шанель. Кто я? Не, нет, не было. М -м. Прекрати. Не хулигань. Давай, давай, давай, не, не безобразничай. Шанель, Шанель, Шанель. Шанель, у вас трава есть кошачья специальная. Шанель. И такая трепетник целый день.